bideo honetan HTTP eta HTTPSen desberdintasunak ikosiko ditugu. HTTP datuak bitaltzeko interneteko protokolo bat da, eta batzuetan ez eguru izan daiteke. Adibidez, zure mailean sartzean, zure datuak bidaltzen dira zerbitzailearen sarera egiaztetxeko. Hala ere, hacker batek datu horiek lortzen baditu, zure pasadeitza eta maila ikusi ahal izango ditu. Orain ikus dezagun zer gertatzen den HTTPSen protokoloa erabiltzean. Demagun berriro sartu nahi dugula zure maila erabiltzeko. Orain lehenik zure datuak enkriptatuko ditu eta gero bidali egingo ditu. Horrela, aker batek lortzen baditu ezin du ezer